fredag eftermiddag kväll. Klockan är strax efter 17 och jag har kommit från jobbet, kastat in det sista i bilen och nu är vi på väg på äventyr. Så ikväll blir det att försöka duscha någonstans eller tvätta av sig i något vatten dit vi ska. Så vars vi ska och vad vi ska göra, det får ni se sen. ska bli gott. Vad tror du? Quattro. Quattro? Det är ju en bil. Ja då. <laughs> Nobody. <laughs> Ja, mamma tar en huset special. Men då hittar vi ju säkert någonting på vägen kanske. Ja, det borde vi ju. Det verkar ju som att det kanske går att bada av sig lite. Men det var här någonstans pappa sa att det fanns någon bäck man kunde fiska i. Okej. Okay. Men det visar inte högre upp. Nej. Nej. Inte andra sidan heller, nej. Nej men vi rullar väl mot... Du vet ju vart vi ska, det vet ju inte jag. Nu är vi på äventyr. Du fick Om det är mer än 11 sekunder, eller 10 sekunder. 10 sekunder, då blir det copyright så vi slår av musiken. Här nere har vi en fin sjö, men det är så svårt att ta sig ner till den. Fiska, så vi låter bli. Och här har vi Pirelli. Sotto Zero Center. Snart är det väl vi ska svänga va? meningen jag skulle hämta min takbox. Montera på den. Men jag fick jobba till efter fyra idag. Så då hann inte jag hämta takboxen. Så takboxen får jag montera på någon annan gång. Men jag hade ju tänkt ha den och ha utrustning i takboxen. Eh, man kan ha fiskegrejer, du kan ha sovsäckar tält, liggunderlag. Ja, sånt som du kanske inte vill ha liggande i bilen. Eh, eller bara ha takboxen för förvaring av grejer. verkligen skogsväg. bäcken där nere. Och ska man gå ner och mm. fiska? Ja, så får man gå ner och fiska. Det här blir ju skitbra. Skitbra! Ska höra vad Anna säger. Ska jag dra ner? Nej, jag ska ställa mig så vi står rakt med bilen. Mm. Vad tror du om det här? Det här var ju fint. Nej, det var ju bra. Hör du Benjamin? Ja. Han tyckte inte det här var något bra. Det här var skitfint att vattnet den ja. ja. Nu har vi kommit fram till ett jättefint ställe. Vi har en bivack här till höger. Och bak i bilen så har vi ett utedass om man vill gå där. Och nedanför oss, ja det hör ni, ju, det är en bäck där. Så nu tänkte jag att jag ska ta och visa vad jag har i bilen med mig på den här turen. På den här turen har jag med mig ett bord, campingbord. Eh, det väger, ja vad kan det väga, jag vet inte. Det är campingbord i aluminium, måttet är 70 x 70 x 70. Så jag tänkte att vi ska slå upp det sen och så ska vi använda det när vi ska laga mat. Och till det har jag med mig mitt gasolkök med en platta. Om än vi nu är fler så behöver vi inte ha det stora. Sen har jag med mig två stolar. En här och en i en utav lådorna där. Sen har jag med mig en tarp har du med dig tarp? Ja, tarp. Ja. Nej just det, du hade tak. Just det, det måste jag få säga sen. Jag har med mig tarp. Och sen har jag en stor madrass som man kan vika ut i flera delar. Och varför har jag den här med mig? Jo, för det blir bilcamping. Eh, det vi har tänkt är att sova i bilen. Men om Benjamin nu sparkas för mycket också ha med mig mitt tält så jag sover i tältet i så fall. Men det jag tänkte var att eftersom att jag inte hade med mig takboxen nu så kommer tältet bli förvaring för allting som jag har i bilen. Om jag sover i bilen. Annars så har jag köpt. Ska vi se var den är. Annars har jag köpt en presenning på Biltema som är 1,60 gånger 1,85 som jag tänker täcka över. Tänker täcka över alla mina grejer under så jag kan sova i bilen. Så vi ska väl börja med att sätta upp tältet, vara beredda för det och så lasta ut ur bilen. För här går det inte att bädda någon. Sen ska vi ta bort insynsskyddet ta bort sätena. För i min Volvo är det avtagbara säten. Vilket jag inte visste förrän, förrän jag var ute här för någon, en två månader sedan. Och då fick jag höra att jag kan ta ut mina bilsäten. Sittdynorna alltså. Så vi börjar med att slå upp tältet. Då har du de där pinnarna ja. Då ser du att de är orange i en ände. Mm, då ska de in i orange kanal. Sådär nu. Sätter in den där ja. Och så gör du samma på andra sidan. Den här där, den här där. Drar du till tältduken bara. Ja, jag säger väl skål och välkommen då, för nu ska inte jag köra någon mera bil. Så jag tänkte ta en Brewdog IPA Pank IPA. Den är på, vi ska se, 5,4 procent. Nu har Benjamin hittat blåbär och jag älskar ju blåbär. Kan du inte plocka lite blåbär åt mamma? Eh, så jag ska öppna den här och injuta att det är fredag. jag måste nog gå och kolla vad Benjamin ropar om för det verkar vara väldigt akut. Så jag springer ner. Det går ut typ så här på en udde där nere. Vad säger svampen? Ja, när man kommer ut i dammen. Vi går dit. Kolla vad Benjamin har hittat dig. Coolt. En... Det där är ju också en sån där sand. Nej, sten. Nej, det här är någon... Eh, vad växte den vid? Tallarna. Och så gräs. Ja. ja det är någon brunnsopp av något slag. Och så har vi den där. Där är en sandsopp. Då har jag fått upp campingbordet också och jag har ställt upp gasolköket på den. Så nu fortsätter arbetet med att rensa ur resten ur bilen och in i tältet. där, nu är det gjort klart för kvällen i bilen. Eh, Benjamin ligger där inne. Jag har ett ljus hängt fram i bilen i eh, en sån här UK-lanterna. Eller ljushållare vad man vill kalla det. För att få bort lite fukt ur bilen. Eh, sen har Benjamin en madrass här. Jag har mitt Expid liggunderlag, min vintersovsäck. Benjamin har en eh, lite tunnare sovsäck men ändå varm. Sen har jag ju gardin som jag sa i tidigare film i bilen. Och det är för att hålla ute ljuset så man inte känner av den där heta solen på morgonen när man vaknar. Plus att det är insynsskydd. Och som ni ser så har jag ju då tältet eh, och i tältet så har jag ju då stoppat det jag inte behöver just nu. Så det är bilsätena ligger där inne bland annat och eh, ja, lite annat som har legat i bilen. Matlådor och låda med eh, kortkärl och lite sånt ligger där inne. Så ja, så kan man göra. Och presenningen den hamnade just nu på andra sidan. Här under tarpen hamnade presenningen som eh, golvmatta när man går ut och in i bilen. För eh, jag kliver ju in där och Benjamin får kliva in där så vi vet att eh, vi går in på samma ställe och har skorna på samma ställe. Och det passar ju perfekt. Att kliva ut under tarpen om det regnar. Och här matbordet har jag bara ställt in här nu om det blir mycket fukt. Så det här ska imorgon och här är då gasolspisen och köket. Kokkärlen. Så det var det. Så nu är det till att mysa vid elden. Kanske gå och ta några kvällsbilder innan det skymmer helt. Som ni ser så är det ganska mörkt. Men jag har ju en kamera som inte är så där objektiv, inte så ljusstarkt jag tror det är 4,5 objektiv. Så jag skulle ha haft ett eh, 1,8 kanske, då hade det varit ljusare bild. Men men, man tager vad man har, har jag hört. Här är Dannes uppsättning. Han har hundburen som han har tagit ur bilen. Han har ett tält där han förvarar sina grejer som han inte använder. Och så sover ju han och hundarna i bilen. Vi kan ta en titt. Så här ser det alltså ut. Den har också en sån där madrass som Benjamin ligger på. Han har kuddar och där inne sover hundarna. På eh, sovsäckar. Vilket lyx Danne! Dubbla madrasser. Har du inga värme här inne nu? Eller tre madrasser har de. Och tre sov, <laughs> madrasser. Och sovsäckar. Och ändå så vill de inte ligga på något av det, var det inte så? Ja, de ligger där Ja, de ligger där nu. Ja. Så, så har han det och vi har det sådär. Så ja, sämre har man väl haft det. varit ute nu så eh, jag tar och sätter kameran i bilen och så säger jag godnatt. Eh, trots att vi inte ska sova, men jag vill inte utsätta kameran för någon fukt. För det börjar bli riktigt fuktigt. Så vi ses imorgon. like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you want